face shield tsaka quarantine. Boss quarantine. Boss face shield, face shield. Boss saan ka? Saan? Saan daw siya? Saan ka? Dapat nagpe-facial kayo. ma-quarantine, litaw lang ma-quarantine. Ate, ikaw, face mask mo. Face mask. Pababa, pababa. Ay, bawal o bata sa loob. Kukuha lang kayo ng ano? O ah, sige, sarado. At babaan niyo yung facial nyo. Boss, baba lang yung facial. Baba yung facial. Ay, naka. Babaan patient ah. Babaan. Ay, nay, kayo po wala kang patient. Ah, suot po, suot. Suot. Kulay green. Di ba nga buntis na? Isang month. Nakapabutin ka ba? Ginawa niya. Sabi ko, ginawa niya. Sabi ko, nung nang lockdown. Ang Face na lang, face na lang. Baba mo lang face mo. Sige na. Face na lang. Oo. Oh. Ang namamalengke sa inyo. 75? Bakit ang layo mo? Tumaikot ka na lang doon sa kanila. Oh, wala kang wara, wala kang kasing patient eh. Pero kung meron, papasukin ka namin, ha? Kuya, baba lang yung patient. Baba lang. Sige na. Saan ka dumaan? Tayo, tayo, tayo, tayo, tayo. Doon? Saan ka dumaan? Balikan lang doon. Huwag bawal dumaan dito. Walang patient, walang ano. Tinatanong lang. Tinatanong lang. Ayaw namin. Bawat mangiral po. Oh, yo. ano yun? Ha? Ano, may company ID ka? Company ID? Ay, ano, pwede na yan. I-sort mo lang, ano mo, sort mo lang yung page mo. wala akong ano. Kuya, face shield. Face shield lang po Saka tayo. quarantine pass. Face shield lang. Tol. Ay, kahala. Face shield lang kami. Boss, baba lang yung face shield. Baba lang yan. Suot niya yan. Protection niya yan. Boss, face. Pinadaan nyo? Wala po. Face shield. Hindi ko kami nagpapadaan na walang facial kanina. Kuya, facial ka lang, kuya. Bye-bye. Boss. Baba po yung facial, baba po. Baba po yung facial. Ako nga, nakabay ka nga. Facial ka pa rin. Hindi. Okay lang, o, oh, kasi nakapapasok ka ng palengke. Okay ka lang magbike nang wala kung nagbabike ka sa labas. Kaya lang, papasok ka ng palengke, kaya required yung face shield, ha? Sige. Ako nga, nakabike din, naka-face shield ako, eh, oh. Ha? Masyado Baba lang facial. Kaya facial, meron ka facial. Suot lang facial. Palengke kasi ito eh. Facial na mo tayo. May quarantine pass ka. Pakita lang, pakita.